जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का जो फैसला मोदी सरकार द्वारा लिया गया है उसे साबित होता है कि चुनाव में किया गया वादा पूरा किया गया है जिस हिम्मत के साथ 370 को हटाया गया है उनसे यह साबित कर दिया है कि मोदी सरकार के पास वास्तव में छप्पन इंच का सीना है पिछले चार पाँच दिनों से घाटी में जो हलचल दिख रही थी जिस तरह से अमरनाथ यात्रा को निरस्त किया गया स्कूल कॉलेज बंद किए गए थे और पैंतीस हज़ार जवानों की तैनाती की गई थी उससे यह लग रहा था कि कश्मीर में कोई बहुत बड़ा कदम उठाने जाने वाला है कल रात से कश्मीर के बड़े नेताओं को भी नज़रबंद कर दिया गया और आज जब 11 बजे राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी सरकार के इरादे बताए तो भारी हंगामा हुआ लेकिन अनंतन सरकार धारा 370 को हटाने में कामयाब रही आइए जानते हैं 370 आखिर लागू क्यों की गई थी 17 अक्टूबर उन्नीस को संसद में जब यह सवाल आया था कि आधे कश्मीर पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया है तब आधा राज्य इधर है और आधा राज्य उधर है ऐसे में पूरा संविधान वहां लागू करना कठिन होगा इसलिए अस्थायी तौर पर धारा 370 लागू करना होगी जब वहां हालात सामान्य हो जाएगी तब इस धारा को हटा दिया जाएगा फिलहाल वहाँ धारा तीन से काम चलाया जा सकता है असल में भारत के संविधान के 21वें भाग का 370 एक अनुच्छेद है 21 में इस भाग को बनाया ही गया अस्थाई प्रबंधनों के लिए जिसे कि वादे में हटाया जा सकता है इस धारा के तीन खंडन हैं इसके तीसरे खंडन में लिखा है कि भारत का राष्ट्रपति जम्मू और कश्मीर की संविधान सभा के परामर्श से धारा 370 को कभी भी खत्म कर सकता है हालांकि अब तो संविधान सभा रही नहीं ऐसे में राष्ट्रपति को किसी से परामर्श लेने की ज़रूरत नहीं बड़ी बात यह है कि धारा 370 भारत की सांसद लेकर आई थी वह इसे कभी भी हटा सकती है भारतीय संविधान की धारा 360 जिसके अंतर्गत देश में वित्तीय आपातकाल लगाने का प्रावधान है वह जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता है इसी के साथ जम्मू कश्मीर के नागरिकों के पास दोहरी नागरिकता होती है जम्मू कश्मीर का राष्ट्रीय ध्वज अलग होता है जम्मू कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल छः वर्ष का होता है जम्मू कश्मीर के अंदर भारत के राष्ट्रीय ध्वज या राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान अपराध नहीं होता है भारत की उच्चतम न्यायालय के आदेश जम्मू कश्मीर के अंदर मान्य नहीं होता भारत की संसद जम्मू कश्मीर के संबंध में अंत्य सीमित क्षेत्र में कानून बना सकती है इस तरह जम्मू कश्मीर की कोई भी महिला यदि भारत के किसी अन्य राज्य के व्यक्ति से विवाह कर ले तो उस महिला की नागरिकता समाप्त हो जाएगी इसके विपरीत यदि वह देश के किसी व्यक्ति से विवाह कर लेती